好，进入我们今天直播主题的第三段。所以说，我们刚才从军事层面上来说，台湾想在两岸之间的战火求得外国的支援，这基本上是毫无可能的。除非愿意动用核子武器，不然这个是没有可能的。而核子武器一旦发动，不要说台海了，你这个世界都要毁灭一半了，只剩蟑螂可以活下来了。所以这个是最不可能中的最不可能，好吗？那么就是发动统一之战的契机，到底是什么？ 当然，与其说是契机啊，我们不如应该是看作需求。为什么说是需求呢？因为中国要不要收复台湾，基本上那是一个不需要太急的一件事情。因为除了所谓的民族统一的大业，第二个就是半导体产业，第三个就是国防安全，也就是它第一岛链这个最关键的位置可以守住，对其他部分是没有统一的急迫性。 而事实上，刚刚说到那三点也没有实际上最紧急的急迫性，所以维持两岸暧昧的关系基础，对中国好，对中华民国也好，这是一个良好的状态，本来是应该是如此的。但是很多人说过啊，中国不会打台湾，因为会受到世界各国的超限战，也就是什么，全世界会因为中国攻打了台湾而全面的抵制中国。 这个理论上，这个“超超限战”这个词汇啊，也是中国的退伍将军所发明的字眼。而我们要知道一件事情是什么？这个超限战的前提是在中美贸易战之前所研究出来的一个观点。但是在中美贸易战之后，美国在伟大英明的神之子总统，也就是特朗普，也就是我们说的川普的正义铁锤之下，中国已经提前被美国制裁了。所以说。 在这个被抵制的时候，这个感觉啊，中国已经适应了。如果有一天失去了美国，中国还能够承受得起这个训练。但是经过疫情之后，整个世界翻过来了，美国的大傻逼的策略让美国现在不能没有中国。 因为失去了中国，美国的通货膨胀就会到提升到从现在百分之五，甚至有可能提高到百分之十的状况。那么，这个对美国的现状毋庸置疑的是最坏的状况。所以，现在不是美国要不要制裁中国，而是中国要不要配合美国的状态。而说到美国的 QE 啊，也就是他们的货币宽松政策，老师应该在九月的时候，在公布我们阳历十月流月总论的里面有说过。 在十月份的时候啊，有可能美国会进行缩表的消息出来，那所以说当时老师建议投资要谨慎，上上上冲下洗很危险。现在看来啊，最近有美国的官方说出来，下个月可能就要开始进行缩表了，这个似乎老师又猜对了。而回到主题啊，这个打打到台湾了这件事情肯定是弊大于利，因为现在中国的国力啊勉强是维持在这个时候可以屹立不摇。 但是如果说要面对战后台湾的府台资源，中国现在的能力啊，并不是非常的足够，而且要面临到这个寒冬的能源调度啊，现在中国要发动收台之战，可以说在天时的部分并不是很理想啊，不是很理想，不代表完全不行。地利的部分呢，也有很多要考虑的点。那么我们在兵法里面说到了天时、地利、人和三个条件里面，有两个有问题的。 那剩下的人和可能就是左右会不会开启战端的关键因素。在广泛的观点来看呢，中国现在最割派的其实不是别人，就是习近平本人。按照习近平的风格啊，这个仗能不打就不打。中国现在最需要做的还是把内部的双循环搞好好，然后它的工业的产业升级要做好，军备再准备完善一点，它的海军再强大一点。 最后再看看要不要收复台湾。台湾对于习近平来说，那是一个代办的事项啊，而且是最后一个代办事项，他并不着急，而且重要度可能就一颗星，啊，差评的态度，对不对？不着急的，完全是不急迫的。但是是习近平必须做，但是又不急着做的事情。所以直到上周啊，我们双十国庆之后，这一切事情就变得充满变数了。 为什么这么说呢？因为按照我们过去中华民国的宪法，现在宪法也是一样的。我们中华民国的领土是包含台澎金马以及大陆，还有蒙古地区，那些都都是沦陷区，都是我们中华民国的领土。这个按照历史上来讲，老师也没有说错啊，不要急着反驳，各位也不要觉得这个想法很瞎，这个千万不要这么想。 就像我们中华民国呢，号称民主国家，我们能对一个网站花了几亿元的预算，然后就为了去领一个振兴券，然后很多人进去还会宕机的事情，能够说什么吗？我们不是国家的主人吗？我们不是人民做主吗？有些事情你可以这么想，但是你做不到，懂了吗？而在宪法底下，两岸对于领土的治权是分而化之，大陆是我们中华民国的沦陷区。 台湾是中华人民共和国的未解放区，也就是说，你中有我，我中有你，总归大家都是中国中华民国跟中华人民共和国这个小小的差异而已，可以谈嘛，对不对？而当年的前总统李登辉啊，抛出了“两国论”，就是差一点让这个平衡完蛋。但是当时的中国的国力啊，并不十分的成熟。 台湾的老兵啊，也还没有死光，所以包含我们的空机空军的这个优势啊，还有海军跟陆军的战力啊，还是蛮强大的，还是有一定的实力。所以说，真要打台湾，在那个时候还真的有可能撑过两个礼拜以上。而且当时啊，美国还在武力跟经济的巅峰时期，要跟中国打。 哦，虽然没有办法是说有必胜的把握，这个打仗没有所谓的必胜，但是把中国当时的海军完全歼灭，相信还是有很大的机会的。但是要攻进中国的内陆，这是不可能的。哦，中国跟解放军打，那是打不赢的，内陆战是打不赢的。不过，刚才讲这些事情，也是二十几年前的事情了。 而现在，我们英明伟大的蔡英文总统抛出了“两国论 ”2.0 版，这个举动啊，直接踩到了中共的底线。中共看小心眼，对不对？讲讲也不行吗？是不是真小心眼？在这个时候啊，中国的民族主义以及军队的鹰派就不一定是习近平可以压得住的。以中国的政治体制啊，各位要知道一件事情。 习近平啊，身他的他的手上拿的权力也是非常巨大的，但是他没有绝对的权力。共产党不会容许任何一个领导人拥有绝对的权力，这是办不到的事情。很多事情啊，后面还有很多太上皇啊，跟一些元老、跟一些长老啊，他们是可以牵制你的。因为你个人的权力再大，也不可能掌握所有共产党里面的派系。每一个派系，它盘根错节。 表面上军权是在习近平手上，但是实际上每一个战区还是有各地的将军在统整，而这些将军才是真正有直接兵权的人。其他包含经济跟工业各种相关的关系啊，真的是千丝万缕牵动起来，十几亿人在运转，很多事情不是习近平可以一言就可以处理的事情，他没办法直接前刚独断，很多事情。 只是人家不讲话，但是不代表是说你就可以随便去做。而现在这些共产党的那些后面太上皇为什么不讲话呢？因为中美贸易战这件事情啊，要把它挺过。现在换人绝对是件坏事。但是台湾问题它是历史问题，是共产党对他们老祖宗要不要交代的问题。这个问题不解决，习近平的位置就很容易动摇。这个习近平他能够容忍吗？ 过去啊，我们说过哦，老师之前有讲过，老师的认为，如果在二零二零年总统大，我们台湾的总统大选没有动，那么就会在二零二三年的概率最大。为什么？因为那个时候习近平刚刚连任，那最晚不会拖过二零二九年，因为二零二二年呢，习近平要连任，那么他要连任就得向共产党里面的大佬去承诺他会做什么，而且他什么时候可以完成，这样他才有连任的筹码。 可以承诺他在第三任的时候啊，可以收复台湾。第三任他上了也到二零二七年所说他要说着急也着急，说不着急也不着急，我们慢慢来。到那个时候之前，才要去完成了什么民族伟大复兴的统一对不对？而好死不死，我们英明又是睿智的蔡英文总统，他们所抛出的新两国任，偏偏是要在习近平他准备连任的时候所发出。 说实在的，哪怕他晚一年去讲这件事情，都可能不会造成这么大的危险，因为现在发出的新两国论，就是要林习近平你去了解，要么你现在出手，要么你就是一个软蛋，对不对？为什么？因为在九九年李登辉总统的两国论，当时的总书记是谁呢？是江泽民，他都敢大张旗鼓的进行了军演。 当时美国还为了是说把这个事情不要失控，还特别派了航母过来，才让这个两岸的问题啊没有事态继续恶化下去。那么现在新的两国任，共产党内部就会看你习近平，你面对这个事情你做了什么？各位还不要忘记了，江泽民老先生他还活着，对不对？虽然他的庄脚啊被拔出来很多了，但是不代表江泽民他没有影响力。在这个时候，等于把习近平架在火上烤。 要么你做些什么，要么你就不要连任，你两个选一个，因为你现在什么都不做，那么多给你五年，你又能够做什么？所以重点是什么？台海最危机的时候到底是什么时候呢？老师现在还是认为，在阳历的十一月二十二号以前都是非常危险的。为什么在那个之后就会比较好一点呢？因为天气会急剧严寒啊，那就变很冷了，对不对？那海象最主要是海象也会变得不好。 以及现在是美国最困难的时候，过了这段时候，让美国缓过气了，慢慢恢复元气了，那之后要动手也就很难说了。所以老师认为，在下个月，也就是十一月二十二号之前，啊，应该说比较笼统一点，好不好？不要说太准啊，说笼统一点，在十二月以前没有动手。 那么我们就可以享受暂时的平安，直到什么时候呢？直到二零二二年的端午节的前后，我们都可以享受到一个平安。在那个之后，我们又会进入了一个相对紧张的时候。所以，两岸会不会打？其实老师认为这个概率是比较高的。但很多人就说：“你不是说二零一九年会打吗？”没有，老师说：“他说二零二零年会打吗？”老师说：“这二零一……什么？二零二四的前五年跟后五年，那不就刚好二零一九年跟二零二九年吗？” 对不对？老师讲话从来不会朝令夕改，也不会事后去更改，是什么老师就什么。但是这件事情能不能应验，那我们就用时间来做证明。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。